fish coming for you. And the other king did a pampara the ram bejahan. I'm throwing gong. And the other king did a pampara kid with the ram bejahan. Faster than the galley. And the other king did a pampara kid with the ram bejahan. I'm throwing gong. And the other king did a pampara kid with the ram bejahan. Alright, esse Thank you. Quando for fazer vídeo, tem que pegar, aumentar tá bem baixinho, sabe? Ficar tipo assim. Oi galera, vamos fazer hoje o que para mudar meu vídeo. Me segue agora. Aqui, ó. Calma aí. Segue esse carinha aqui, ó. Segue ele. Sou eu Não sei porque eu falei em terceira pessoa, mas... Né? Tem que seguir, ó. Se não seguir, eu não faço vídeo. Veja meus inscritos. Estão felizes? Cala a boca! Aí. Cadê? Cadê? Cadê? ai tá. Cadê? Cadê? Cadê o comentário? Ah, não. Tira essa coisa aqui. Não, não quero retirar isso pra análise, não. Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? cadê aqui. do like? vocês lembram? jutsu Clone dos likes. Clone dos likes, dá o like, tá? canal dele mergulho só pra ele ficar bravo. Tá bom. Agora Bora procurar mais canal aí. Eita, tá travando tudo aqui, meu Deus do céu. Beleza, meu mouse travou. Ah, Eita, peida. Au, au, au, au. É, aqui, aqui, para ver isso também. Oh, 18 anos atrás. Hum, copyright. Hum, Mano, que que é isso? Um, um, dois, três, quatro, cinco. Mano, o YouTube vai derrubar seu canal, velho. Que que é isso? cinco músicas com direitos autorais. Eu queria ver o vídeo, mas. né? Caminho, <laughs> tá aí, Faz um música, sei lá, Pesquisa aí. Ah, você faz isso, ó. Ah, não, não, não, não. Se você tiver um PC, você vem aqui no YouTube Studio, aí você clica aqui, ó biblioteca de áudio. Oh, é, pelo celular também dá. Você pesquisa YouTube Studio, entra no site, aí vai estar aqui, ó, biblioteca de áudio. Você vê, você escolhe uma música da horinha, tipo, sei lá, essa aqui é o Essa aqui eu até usei num vídeo, meu. Aí cê, é só clicar, fazer download. Não vai te dar strike. É só isso. Eu faço isso. dificuldade? Desculpa, galera.